हे हाय मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और अगेन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक लेके आया हूँ और कुछ मास्क है और कुछ क्रीम्स है night cream and day cream जो मैं आज वीडियो में बताऊँगा आपको ये आपको क्यों लगाना चाहिए कैसे वर्क करेगी और ये कहाँ मिलेगी और कितने की मिलेगी तो मैं आपको पूरा बताऊँगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ लैरल का फेस मास्क देखिए uh, बहुत से लोग बोल रहे थे मुझे कि फेस मास्क के ऊपर वीडियो बनाइए आप फेस मास्क के बारे में नहीं बताते तो मैं लेके आया हूँ मुझे एक ये लैरल का जो मैंने इससे पहले एक्ने स्टॉक भी बनाया था face clean is very good तो उसके बाद ये लैरल कंपनी uh, का मैं फेस मास्क लेके आया हूँ and a cream night cream तो why we need a mask mask कैसे काम करता है तो इनके दो तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस मास्क अवेलेबल है मार्केट में it's a Poland based company तो पोलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी है एंड अगेन इसमें दो तीन डिफरेंट डिफरेंट जो है एक है एक तो रीजनरेटिंग स्मूदिंग क्रीम मास्क है जो आपकी स्किन को रीजनरेट करेगी और स्मूथ कर देगी अगर आपकी स्किन में स्मूथ नहीं है तो स्मूथनेस चाहिए तो आपको ये वाला फेस पैक लगाना पड़ेगा जिसके अंदर एवोकाडो भी है and ceramide complex and shea butter है जो आपकी स्किन को एकदम स्मूथ कर देगा और एक और है revitalising and anti ageing peeling mask जो कि एंटी एजिंग वर्क करेगा अगर कोई नेक लाइन्स हैं या कुछ हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ये वाला मास्क जो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देगा और ये आपको स्मूथनिंग इफेक्ट देगा तो why why we need face mask तो गाइज जिस तरीके से आप जब पेड़ लगाते हैं ठीक है और उसमें uh, पानी डालते हैं और अच्छी ग्रोथ के लिए आपको खाद डालना पड़ती है तो सेम ये जो मास्क uh, होते हैं ये खाद का काम करते हैं आपकी स्किन को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी स्किन हेल्दीली ग्रो करती है तो ये इसमें जो revitalising anti ageing facial peeling mask है इसके अंदर रेड राइस एक्सट्रैक्ट है राइट राइट एक्सट्रैक्ट है कोलेजन एंड वाइटामिन ई है तो अगेन आपको स्किन को स्मूथ भी करेगा और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा आपको एज को रिवर्स कर देगा इसके साथ साथ जो आती हैं ये कई डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स हैं जो आपको अप्लाई करना रहता है डेली मॉर्निंग एंड नाइट में अप्लाई करना है आपको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है जो अगेन आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा आ, देखो जितना अच्छा हम फेस पे ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे उतनी अच्छी हमारी स्किन रहेगी और लॉन्ग टर्म तक हम एंटी एजिंग इफेक्ट अपनी स्किन को दे पाएंगे मतलब आपको एंटीजिंग लुक चाहिए आपको चाहिए कि आपकी एज वहीं ठहर जाए तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है आपको फेस को पहले अच्छे से क्लींजर से क्लीन करना है सी आपको अपने डर्ट्स रिमूव करने हैं पोर से क्लीन करना है फेस को एंड इसके बाद इसको अप्लाई करना है और आपको अप्लाई करके एक दो मिनट तक मसाज करना है सर्कुलर डायरेक्शन में मसाज करना है ताकि आपका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी ड्रेन आउट हो जाए अपवर डायरेक्शन में आपको तरीके से मसाज करना है सर्कुलर डायरेक्शन में अपवर्ड अपवर्ड स्ट्रोक ताकि जो लिम्फेड रेंज होते हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपको वहाँ से आपके जो जितने भी टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ इसको लगा के आपको छोड़ना है पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह मिनट लगा के छोड़ देना इसके बाद वार्म वाटर से आपको इसको वॉश आउट करना है वार्म वाटर से वॉश आउट करेंगे तो क्या होगा गर्म पानी जब आप चेहरे पर लगाएंगे तो वो वेस्टो डायलेशन कराएगा वेस्टो डायलेशन मीन्स आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देगा इंक्रीज कर देगा तो अगेन आपके जो टॉक्सिन हैं वो फटाफट रिमूव होंगे दूसरी उसके बाद आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे पोर्स ओपन हो जाएंगे तो वो आपके जो टॉक्सिन से वो रिमूव होंगे एंड साथ ही साथ इसके जो न्यूट्रिएंट है वो एब्सॉर्ब ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे तो और गर्म पानी से वैसे रिलेशन होगा तो खून का फ्लो बढ़ जाएगा न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी सेल्स को ग्रो हेल्दी हो जाएंगे हेल्दीली ग्रो होंगे और इसकी प्राइस क्या है इसकी प्राइस है डिफरेंट प्राइस है अगर आप revitalising anti ageing facial peeling mask लेते हैं तो उसका प्राइस है फाइव थर्टी फोर और इसकी है चार फोर नाइन्टी टू जिसमें बहुत सारे डिस्काउंट uh, चल रहे हैं अगर आप ये सब बाय करते हैं uh, तो आपको ये जो इनके लिप बाम है डिफरेंट डिफरेंट लिप बाम में तीन सौ रुपये का लिप बाम आता है इनका ये आपको फ्री मिलता है तो ये आपको ओशन ब्यूटी डॉट कॉम पर मिलेंगी उनके प्रोडक्ट है I I am really I am very happy कि मैं इनके प्रोडक्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मुझे जब से मैंने एक्ने स्टॉप पे वीडियो बनाया था एक ने स्टॉप क्लींसर एंड मॉइस्चराइज़र और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला मेरे क्लाइंट से मुझे मेरे जो पेशेंट्स उनसे बहुत अच्छे फीडबैक मिला कि इतना मतलब उनके रियली रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे ये मास्क मिला मैंने कहा इसके पे मैं वीडियो बनाता हूँ बिकॉज ये रियली लैरल कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो वर्क कर रहे हैं रिजल्ट देते हैं और कॉस्टलिंग कॉस्टिंग भी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी मतलब ठीक है साढ़े चार सौ पाँच सौ रुपये में आपको ये है इनमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट भी चलते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे और साथ में आपको बहुत सी चीज़ें गिफ्ट भी मिलती हैं तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है हंड्रेड एम का पैक है दो तीन महीने तीन चार महीने चलेगा आपको ट्वाइस अ वीक लगाना है मतलब आपको पाँच से छः महीने चलेगा एक बार ले लोगे आपकी स्किन के लिए पाँच से छः महीने चलेगा तो आई डोंट थिंक कि कोई uh, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अच्छी चीज़ें महंगी आती हैं थोड़ी महंगी होंगी इतना तो आई थिंक आप लोग अफोर्ड कर सकते हो और साथ ही साथ इसके साथ ये नाइट क्रीम आती है जो आपको दिन में दो बार लगाना है और सुबह शाम लगा सकते हैं जिसमें हाइलोनिक एसिड भी है रेड राइस एक्सट्रैक्ट है जो which is a very good anti और आपकी स्किन को रिज्यूनेट करेगा एंटी एजिंग इफेक्ट देगा आई इनको नाइट में लगाना actually these all are night cream and दिन में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे तो सन डैमेज होगा तो ये सब चीज़ें एक काम नहीं करेंगी तो मैं चाहूँगा कि आप सनस्क्रीन डेली लगाएं और मेरी वीडियो देखते रहें और कोई भी डॉक्टर तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए मेरी आईडी डॉक्टर प्रिंस गुप्ता और मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आइए मैं आपसे बात करूँगा कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करूँगा इसको चाहिए ओशन ब्यूटी डॉट कॉम पर जाके मैं नीचे लिंक डाल दूँगा आप वहाँ पर जाके तो गाइस जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं एक बार रिमाइंड करा दूं ताकि आप लोग भूलना चाहें इसमें different different three different varieties के फेस मास्क है एंड क्रीम है तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो तो अगर आपकी मैच्योर स्किन है तो आपको ये लगाना है revitalising and and anti ageing effect के लिए जो रेड राइस वाला है विथ हाइलोनिक एसिड आपको ये क्रीम लगानी नाइट में और अगर आपकी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको मैटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट वाला टी टी uh, उसमें white tea extract with tea tree oil के साथ जो है वो अप्लाई करना है और अगर आपकी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है जो बहुत सारे लोगों की होती है तो आपको इसके लिए रीजनरेटिंग स्मूदिंग क्रीम लगानी है with avocado oil and shea butter ये तो डिफरेंट थ्री डिफरेंट है क्रीम्स हैं और इसके साथ में तीन डिफरेंट फेस पैक भी आते हैं सेम एवोकाडो ऑयल के साथ है रेड राइस के साथ है और वाइट टी एक्सट्रैक्ट आपके साथ है तो वेट क्या कर रहे हो जल्दी जाओ ओशियन ब्यूटी डॉट कॉम पर और जाके उसको परचेस कर लो साथ में मिलेगा आपको लिप बाम आपकी लिप केयर के लिए जाके लिप की केयर कर लो मेरी तरह इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है मसाज करना आपको अपर डायरेक्शन में ताकि वो आपको जो छोड़ गया और चौड़ा कर डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग्स हैं जो कि इसमें एक में वाइट की है एक में रेड आइज है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वीडियो मास्क यार वीडियो क्या बोलेगा आपको डेली फेस में लगाना है ना डेली लगाना है आपको हफ्ते में दो बार लगाना है एंड uh, ये आपको एंटी इफेक्ट देगा आपकी एज को रोक देगा और ये साथ में आपको तू uh, बना ले वीडियो नहीं तो आ जाए डिस्कवरी कर लेते हैं